आइए जानकारी प्राप्त करते हैं भारत की सबसे सुंदर आईपीएस अधिकारी मैरिन जोसेफ के बारे में मैरिन जोसेफ के बारे में यह बताया जाता है कि वे बेहद सुंदर होने के साथ साथ प्रतिभाशाली भी हैं 2015 पेज की आईपीएस मैरिन जोसेफ को सबसे पहले दिल्ली में पदस्थ किया गया और वहाँ उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से सभी को प्रभावित किया वे बेहद प्रतिभाशाली होने के साथ साथ उनकी सुंदरता अभिनेत्रियों को भी मात करती है और यही वजह है कि उन्हें भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया के एक युवा सम्मेलन में भी प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी कार्यशैली बेहद कठोर है और वे किसी भी मामले में समझौता नहीं करती सबसे बड़ी बात यह है कि मैरिन जोसेफ बेहद सुंदर होने के साथ साथ अपने